hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टॉक आइटम लिखा हुआ है और तीन ही स्टॉक आइटम हमने लिए हैं यहां पर है प्राइस की बात तो अगर हम करेंसी लेके आना चाहते हैं देखिए जनरल बाय डिफॉल्ट रहता है जनरल नंबर हमें मिलेगा अगर हम प्राइस लिखते हैं रिफाइंड ऑयल की तो यहां पर मान लीजिए दो रुपए लीटर कर देता हूं एंटर करता हूं तो यहां पर देखिए जनरल नंबर आ रहा है हमारा ठीक है मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे दो सौ रुपए लीटर है तो यहाँ पे देखिए जनरल नंबर आ रहा है मैंगो फ्रूट ये पचास रुपए का एक बॉटल ठीक है तो ये जनरल नंबर आ रहा है लेकिन हमें इसका फॉर्मेट बदलना है और फॉर्मेट ऐसे नहीं बदलना शॉर्टकट की के थ्रू बदलना है भाई फॉर्मेट बदलने का तरीका ये भी है कि इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल वन बटन प्रेस कीजिए यहाँ पर ये फॉर्मेट टेबल ओपन हो जाती है जैसे ही फॉर्मेट टेबल ओपन होगी तो यहाँ से जाकर के आप चाहे तो इसको करेंसी कर सकते हैं ये आपके पास सुविधा है ठीक है आप इसको इंडियन करेंसी के फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं देखिए ये इंडियन करेंसी बन गया लेकिन हमें यहां से नहीं करना हमें सिर्फ एक शॉर्टकट की चाहिए जिससे करेंसी आ जाए अब वो करेंसी डॉलर भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो यहां पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और अल्फा न्यूमेरिक की 4 तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ओके